Let's go. Okay, ini oh judulnya kisah korun ya guys ya. Saya nak sambung cerita seterusnya kisah Nabi Musa dengan korun. Okay. Boleh tahan? Boleh. Lain macam je bunyi tu. Boleh? Boleh. Ha. Bau okey sikit. Dah datang lewat tadi, kan takkan dah balik awal. Kau balik pun duduk rumah tengok TV, buat dosa je. Biar duduk kat surau dapat pahala. Nak kencing pergi keluar kencing. Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun merupakan daripada kaum Musa alaihi salatu wasallam. Qarun ini merupakan sepupu Nabi Musa. Bukan orang Allah. lain bang, sepupu. Yang asalnya beriman dengan Nabi Musa fabagha alaihim Lalu dia orang ni Ataupun Qarun ini Melakukan perkara yang melampau Sombong Kenapa jadi sombong? Kenapa Qarun jadi sombong? Sebab Wa atainahu minal kunuz Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwati Kerana kami telah menggunakan kepada Qarun Minal kunuz Daripada harta benda Sesungguhnya inna mafatihahu kunci-kunci harta benda Qarun ini latanu bil usbati dipikul oleh orang yang ramai Allahu akbar kau bayang kaya tak kaya kan sampai kunci perbendaharaan dia tu kena pikul tuan-tuan kita jutawan macam mana pun kunci kecil eh kan simpan dekat bank lah contoh kan dulu kau kau pikul Orang pikul, unta pikul. Dia kata dekat sini Nabi apa Qarun ni ceritanya Wa kana min as-sab'in alladhina ikhtarahum Musa lil munajat. Kisah dia macam mana dia boleh dengki ke Nabi Musa ni. Dia ni kan antara ingatlah cerita Nabi Musa pergi ambil Taurat dekat Tur Sina tu 40 hari kan. Lepas tu Nabi Musa turun Bani Israel buat perangai Lepas tu Nabi Musa bawa pula 70 orang naik dekat atas untuk melihat kebesaran Allah, dengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Qarun ini antara yang terpilih naik atas bukit tu. Fasami'a kalam Allah summa hasada Musa ala risalatihi wa Harun ala imamatihi. Bila dia naik, dia tengok Nabi Musa boleh berdialog, boleh bercakap dengan Allah, dengar suara Allah. Lalu Qarun ini rasa hasad dengki Apa hebat sangat Musa tu Aku sepupu dia Dia kata dekat sini Ay Ihtiqar Ihtiqaran ma siwahu Wa min jumlati takaburihi Anzada fi siyabi shibran Wa min jumlati baghihi bil kibar Wa kana yusamma al-munawwar Li husni suratihi Dan Qarun ini tuan-tuan Orang yang amat handsome Handsome Kaya Cerdik ada tiga sifat kat dia. Sebab tu kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah tak jadikan kita ada tiga benda dekat kita. Kalau kita ada tiga benda ni, handsome. Okay, apa? Cerdik, kaya. Kita akan jadi macam korun tuan-tuan. Yang pertama handsome. Aku handsome juga lah kira. <laughs> Cerdik, Alhamdulillah tak apa cerdik. Bodoh-bodoh gitu je. Kaya, kaya memang tak kaya lah. Ada roti kaya kat rumah tu. Alhamdulillah. Kan? Kita ada kekurangan. Bila kita ada kekurangan, tahu sedar ke diri. Uh, ah, tapi kalau kita muka handsome, kalau kita masuk surau tu. Handsome gila ustaz ni. Wah, macam piwit kan. Bukan muslimat je, balak pun steam tengok kau tahu tak. Nak uzbillah bin Zalim. Nak kabarnya. Ah, jengkreng. Dahlah handsome, alim pun. Cakap ilmu apa dalam kepala belaka. Biar betik. Ha, kan? Alim gila ustaz. Lepas tu tengok luar parking Ferrari. Puff! Contoh Memang riak tahap gaban tuan-tuan Dia dah hamilah. Allah jadikan aku jawa Pelat cakap tak pasti <laughs> Cuma otak tak center lah Alhamdulillah kan, Harta pun boleh lah Boleh lah kan, Gitu je lah Alhamdulillah Kalau diberikan sempurna Wasak kita tuan-tuan Qarun dapat belaka Iz qala lahu qawmuhu La tafrah Inna Allah la yuhibbul farihin ketika mana kaum Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang beriman pada Allah bila tengok Qarun ni sombong kaya dia orang kata wahai Qarun jangan sombong innallaha la yuhibbul farihin Allah tak suka orang yang farihin ni orang yang happy Happy boleh tuan-tuan Tapi dia ni happy sombong <laughs> Macam tu lah kan Style ketawa Orang-orang sombong tuan-tuan Ada pun golongan mustadha'afin macam kita ni <laughs> Macam tu kan Bunyi macam apa Macam lalat Bunyi <laughs> Macam tu Wabtari fima atakallahu daral akhirah Carilah wai qarun apa yang Allah kurniakan kau daripada hari akhirat wala tansa nasibaka min ad-dunya jangan kau lupa peluang kau atas dunia maknanya dunia cari akhirat kau jangan lupa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi al-fasada fil ard buat baik sebagaimana Allah buat baik pada engkau jangan kau buat kerosakan di atas muka bumi innallaha la yuhibbul mufsidin Allah tak suka kepada orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi jadi tuan-tuan ayat ni menunjukkan boleh kaya Allah kata apa? Wabtari fi ma Allahu darul akhirah. Cari benda-benda yang boleh membawa kau kepada hari akhirat. Maknanya agama tu cari sungguh-sungguh. Di waktu yang sama Allah kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa peluang hidup kau atas dunia. Contohlah tuan-tuan, kalau takdirnya ya takdirlah seorang hamba Allah ni jadi alim, hebat mengajar, pandai. Di waktu yang sama dia pandai berniaga Dia bijak matematik Dia pandai strategi perniagaan Ambil itu hak dia Dia boleh mengajar Dan dia boleh jadi jutawan Tak ada masalah Tapi jangan rosak tu je Nak ambil dunia ambil lah Tapi jangan rosak Lalu bila orang nasihatkan Qarun Qarun Jangan sombong Jangan action Jangan buat kerosakan Apa kata Qarun Qala innama utituhu ala ilmin indi aku dikaya ni dengan sebab kecerdikan aku tak ada orang ajar aku kau tahu tak wa kana a'lamu bani israil bi taurat ba'da musa wa harun dan ditadikan Allah Qarun ini memang alim Alim eh ulama tu Kau jangan bukan Ini bukan orang lepak kedai mamak tengok smackdown ini alim Lebih alim daripada aku Tak kita tak ada benda Alim yang pertama alif dan Taurat Nabi Musa. Yang kedua Nabi Harun. Yang ketiga Syekh Qarun. Memang-memang, ulama besar ni. Syekh Al-Allamah Qarun. Ah ha, tu. Alim sungguh-sungguh. Lalu dia kata apa? Aku kaya, aku cerdik ala ilmin indi dengan sebab kepandaian aku. Dia kata kat sini, wa qila al-ilmu alladhi faddala bihi wa ilmu al-kimya' Dia ni tuan-tuan pandai Taurat satu. Dalam Israiliyat cerita, dia ni pandai ilmu kimia. Uh, ilmu kimia dia pandai. Apa benda yang boleh kita dapat faedah daripada ilmu kimia ni? Dia kata Fa inna Musa 'allamahu thuluthahu wa Yusha 'allamahu thuluthahu wa Karib thuluthahu. Nabi Musa ajarkan kepada dia ilmu kimia. Nabi Musa pun alim juga. Nabi Yusha pun ajarkan juga dan ada seorang lagi ajarkan juga. فخدعهما قارون حتى أضاف حتى أضاف ما عندهما إلى ما عنده فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة ومن النحاس فيجعله ذهبا فكثر بذلك ماله وتكبر Jadi dia ni tuan-tuan dengan kecerdikan dia dia pun campurkan apa formula-formula kimia. Dua O Apa benda tu? Yang ada O kecil-kecil tu panggil apa? O tu Wah, betul lah betul je O2 lagi campur dengan <laughs> X O kecil-kecil bawah tu <laughs> pup keluar-keluar dinosaur. Ha gitu tuan-tuan. Aku belajar kimia ni pernah kat Syria tapi harap aku tak faham. Taubat aku tak faham. Betul, yang mengajar macam... tu pensyarah University Damsyik tuan-tuan. Kau jangan main-main. Yang mengajar tu tak pernah bawa kitab, tak pernah bawa buku, belenggang aja. Masuk kelas. Aku tak datang bawa apa dah ni. Q X kecil campur dua uh, tak faham. Yang ertinya budak-budak tu lah. Budak Yugoslavia, budak Romania, budak Rusia ni semua geng-geng buat bom belaka ni. Reti sangat. Aku haram aku tak reti. <laughs> kan? Kalau peksa wajib guna fail tuan-tuan. Cakap banyak tak ada. Jadi Qarun ni rupanya pandai benda-benda tu. Dia campur-campur-campur. Dia kata kat sini, Fayak khuzul rasas. Dia pun ambil bahan-bahan ni campur dengan rasas ni tembaga. Dia buat-buat ting jadi perak tembaga tu dengan bahan campuran tu. Wa minan nuhas nuhas rasas tembaga nuhas apa? Ah dah lupa lah pula. Lebih kurang macam bahan-bahan galian ni lah. Kan anak beradat tembaga ah, Timah Allah tu timah Kak timah Dicampur-campur timah dengan kak timah dengan apa benda Keluar-keluar emas Kau tengok tu Terror tak terror jadi kalau zaman ni tuan-tuan Dia hidup, kalau dia hidup zaman sekarang Pohkong, Habib Jewel semua tak hidup belaka Masyuk Menyebabkan jadi kaya Campur-campur jadi kaya kan Orang pun beli dekat dia Sombong, alim, kaya, handsome Lalu Allah kata Awalam ya'lam anna Allah Qad ahlaka min qablihi minal qurun Bukankah Allah telah menghancurkan sebelum daripada engkau ni beberapa kurun manusia yang pernah aku hancurkan. Kaum-kaum dahulu aku hancurkan. Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an. Yang aku hancurkan dulu ni orang yang lebih hebat daripada engkau, yang lebih kaya daripada engkau. Wala yus'al an dhunubihimul mujrimun dan tidak akan ditanya tentang dosa mereka besok di padang mahsyar dengan sebab dosa mereka lakukan atas dunia. Orang macam ni ada ulama tafsir kata orang kafir ni Allah Taala hisap mereka dengan hisap yang susah ada kata dan di, ada juga yang dihisap dengan mudah untuk dipercepatkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala waliyazbillah Singgalah Allah kata satu hari fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi lalu qarun ini keluar dengan pengikutnya dengan pakaian semat-semat dengan kenderaan dia bi atba'il kathirin dia ada ramai pengikut mutahallina bimalabithi dhahab wal harir dia pengikut dia pakai baju yang dibuat daripada apa sutera bersalut emas baik kau ala khuyulin wa bighalin mutahayyalatin kenderaan-kenderaan yang mewah apa dia punya jaga aja pakai berebus jaga kan ah bodyguard dia pakai Bentley dia pakai kita apa Zerion ah? lebih kurang lah Kenapa Veyron tu kita apa? Bugatti. Bugatti Veyron. Ha gitu tuan-tuan. Canggih. Salut emas. Kaya gila. Belagak sombong. Kan macam Arab Dubai gila. 40 bilion habis untuk main mercun pada Happy New Year tuan-tuan. Gila khinzir. Wallahi gila khinzir dia orang tuan-tuan. Dahsyat. Melampau sangat dia orang ni. Kaya, mewah, ramai pengikut, sombong, takabur. Maka orang-orang beriman tengok Sorry, orang-orang kampung Ya, orang-orang yang tak ada school Bila tengok Apa benda Korun ni kaya Dia kata apa Qala alladhina yuridun alhayata dunya Ya layta lana misla ma utia qarun ha, Kan Orang kampung yang tak ada school ni kata Ish ish kayanya lah Qarun ni Kan untuk kalau kita jadi macam Qarun Best sangat ha, kan kaya, mewah, boleh pergi overseas, beg tangan, cap boya, ha, contohlah kan. Kan kasut, mu kaya tu. Kan ada kita tengok jamban apa benda mangkuk jamban emas la ilaha illallah mangkuk jamban emas tai dia emas ke benda ha? kan mahal benar la ilaha illallah gila syeh yang apa yang Dubai tu raja apa tu raja dari Dubai tu kan. Dubai Dubai Dubai bandar kan. Negara apa? Negara Dubai. Ha? UAE. Yeah, dia panggil apa? Qatar. Qatar dia. Bukan. Bukan Qatar kan? Hantam sajalah. Dia tu punya kapal terbang tuan-tuan Salut mas dalam dia Wallah dahsyat macam rumah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Na'udzubillah min zalik Ya Allah Minta jauh Orang yang Yelah na'udzubillah kan Orang yang suka ke dunia kata Untung jadi macam Qarun Untung jadi macam Qarun Innahu ladhu hazzin azim kau ni kaya sangat-sangat Nasib dia untung sangat-sangat Tetapi وَقَالَ الَّذِينَ utul الْعِلْمَ Berkatalah orang-orang yang Allah kunyakan ilmu Allahu Akbar ha, ni. Ilmu ni tuan-tuan Man arada dunia fa'alayhi bil ilmi Wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi Wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi kau nak dunia, kau kena ada ilmu Kau nak hari akhirat, kau mesti ada ilmu Kau nak dua-dua sekali, kau kena ada ilmu kita ada harta tak ada ilmu kita sakit kepala tuan-tuan. Kita ada harta kita nak jaga harta. Aduh pening kepala nak jaga harta. Nak pasang bodyguard, nak pasang kereta kalis peluru. Tak tak tak tak tembak tak lut. Kan? Rumah pasal bapak, CCTV bersepak orang Dekat tempat letak kasut ada CCTV, dalam mangkuk jamban ada CCTV. Dekat oh bersepak CCTV. Kan? Ada satu rumah orang kaya aku pergi tu aku dah cerita ke orang kan. Dia punya lampu lampu lampu apa benda tu? Lampu dinding rumah Lampu ni lah Tembok rumah dia tuan Bila kita lalu gelap Ting Cahaya Tiba-tiba Banyak aku Ada ah, ha, detect Ada orang lalu Shuf. Oh bahaya Tu terang kan Itu mujur dia, dia terang macam tu Kalau dia jekuh kata Hoi ha, <laughs> Macam tu Tak meninggal kita bang Kan Kucing lalu pun dia detect Ting Kucing je Kan Kaya takut Harta banyak serabut kepala fikir. Ha naudzubillah min zalik. Tapi kalau ilmu banyak, dia jaga kita. Ha tu yang seronok ada ilmu tu. Tengok ni tak boleh, ni boleh, ni haram ni. Allah seronoknya ada ilmu ni. Seronok ada ilmu tuan-tuan. Tapi kalau tak beramal, bahaya juga. <laughs> kan? Okey. Maka berkatalah orang yang ada ilmu, "Wailakum!" Orang ada ilmu ni kata dekat sesek kampung. Sesek orang tak reti bahasa ni ha. Sakit darat ni Hak tak ada school punya orang Wailakum Celaka korang ni Bahasa Belaka kata lah Lahabau kau ni Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan Pahala di sisi Allah lebih bagus Bagi orang beriman dan beramal dengan amalan yang salih Ni tak ada benda ni Walayulakaha ila sabirun Dan pahala ini tidak akan dapat Kecuali orang yang sabar sahaja Tuan-tuan Maka syarat nak dapat ilmu kenapa? kena sabar. Tuan-tuan kena sabar. Sabar tuan-tuan, sabar. Cerita ni panjang ni, panjang ni tuan-tuan. Lapan muka surat ni tuan-tuan. Okey eh. Ha, aku nak cerita apa ceritanya si Korun ini. Dia kata kat sini satu hari Korun ni keluar. Dia bengang. Dia dah ada belaka, kaya, handsome, cerdik kan? Kaya, handsome, cerdik. Tapi dia tak jadi Nabi tu dia tak puas hati Apa barang Musa Kenapa tak aku Satu hari dia keluar Waqila kanu arba'atu alaf Waqila tis'u alf Ada kata pengikut dia ni seramai ribu Ada kata sembilan ribu Semuanya memakai pakaian yang mewah kana anyam yamini gulamu gulam wa anyasir 300 jariyah biyud alaihin alhuli dibash dia punya gundik lawa-lawa putih melepak pakaian semat-semat belaka. Wa kanat khuyuluhum wa bighaluhum mutahay mutahallayatun bidibaj al-ahmar. Kuda-kuda mereka, pelana kuda, pelana kuda untuk dia punya hamba. Pelana dia perbuat daripada sutera merah. Dia punya unta, dia punya kuda, pelana dia pakai emas. Baik Hei, Heran apa? Tonton pergi tengok Fir'aun Pergi minta Fir'aun tengok macam mana dia punya keranda kan Mas Okey tuan-tuan Jadi Dia pun cerita Letih uh, juga nak cerita ni Boleh boleh ni Kedai whatsapp lah Tak kalau kamera ni whatsapp aku berhenti lah <laughs> Wa kana ahlul ilmi wal akhbar wasiyan Dia kata eh Kana Qarun a'lamu Bani Israel Ba'da Musa wa Harun Wa akhra'ahum li Taurat Qarun Orang yang paling pandai di kalangan Bani Israel Lepas pada Nabi Musa dan Nabi Harun Yang pandai Taurat Orang yang paling cantik Wa ajmalahum wa agnahum Yang paling kaya Wa kana Hasanah Saud Dalam macam tu suara pula sedap Ya Allah Fabagha wa Menyebabkan dia melampau Melampau wa'tazala bi'atba'ihi lalu dia pun cari pengikut supaya dia ada pengikut sendiri Musa dengan Harun lantak pi dia waja'ala Musa yudarih lil qarabati allati bainahuma tapi Nabi Musa kesian ke dia pasal dia ni sepupu Nabi Musa pergi zara Qarun kau jangan macam ni kau sepupu aku korun tak baik kau buat macam ni wa huwa yu'zihi fi kulli waqtin tapi qarun tetap sombong ah sudahlah kau belalah kau kau jangan nak mengada dengan aku wa la yazidu illa utuwan wa tajabburan wa mu'adatan li Musa semakin hari semakin sombong semakin sombong hatta banadaran satu hari qarun ni bina istana besar wa ja'ala babaha min zahab istana ni tuan-tuan pintunya diperbuat daripada emas tuan-tuan percaya tak di Selangor ada seorang koperat pintu gerbangnya daripada emas. Percaya tak? Tereng tereng jeng jeng jeng. Saya tak tahu ceritanya betul ataupun tidak. Tapi yang menceritakan cerita ni kepada saya jiran dia. Ha. Kat mana? Tak ada cerita lah atas sebab-sebab keselamatan. Dia kata betul ustaz. Pintu gerbang tu harga satu juta dia kata Pintu gerbang sahaja Besok kau timbang lah besok pintu tu depan Allah kat Padang Mahsyar Kau timbang besok, kau jawab besok Wa daraba ala judraniha safaih az-zahab Dinding istana dia dilekatkan dengan emas Wa kanal mala'u min bani Israel yagduna ilaihi wa yaruh wa yaruhun dan pembesar Bani Israel sering keluar masuk keluar masuk istana Qarun ambil projek dia tu wa yut'imuhum at'am dijamu makanan wa yuhaddithunahu wa wa wa yudhahikunahu bersembah aku <laughs> tengok cerita orang dulu kan dia lepak atas dia punya apa benda tu dia punya kursi gitu tu anggu-anggu <laughs> macam tu lepas tu pegang gitu lah pasti tuan kipas kesian tuan kipas tu lepas nak nak order itu je order kan Datang Huh, kaya gila kau Sombong tahap Ultraman Dia rasa orang tu pijik kaki Kan eh, <laughs> Gitu je Order Qala Ibn Abbas Abdullah bin Abbas cerita Falamma nazalati zakat ala Musa Ketika Allah turunkan ayat kefarduan zakat Atahu Qarun Nabi Musa datang jumpa Qarun Fasalahahu an kulli alfi dinarin ala dinarin wahid wa ala kuli alfi dirham dirhamun wa ala kuli alfi syat syat Nabi Musa pun jumpa Qarun Qarun Allah fardukan bayar zakat Berapa? Kullu alfi dinarin Setiap harta kau seribu dinar Satu dinar je kau kena bayar zakat Seribu ringgit Seringgit je kau kena bayar Haa Wa kullu alfi dirham dirhamun Setiap seribu dirham satu dirham je Allah nak Wa an kulli alfi syat syatun setiap seribu ekor kambing kambing seekor je kena zakat. Wa kadzalika sa'irul asya. Thumma raja' ila baiti fa hasabahu fa wajadahu shay'an kathiran, fa lam tasmah nafsuhu bidzalika. Kalau kata ah, tak ada kerja lah tu nak apa aku ni. Nanti aku fikir semula lah. Aku cek rumah aku kira. Dia pun balik dia kira harta dia tuan-tuan. Kira kira kira banyak kena keluar zakat Pasar harta dia bukan seribu dinar Juta Banyak nak keluar ni ha, Apa barang ha. Bila nak banyak keluar ada lain macam Fajama'a Bani Israel waqala lahum Lalu apa kata Apa dia Qarun Dia panggil Bani Israel Dia kata apa Inna Musa qad amarakum bi kulli syai'in Musa suruh korang macam-macam eh Fat'am tubuhu wa huwa yurid ayakhu za'mu alakum dia bagi Bani Israel makan Dia kata apa Kau tahu tak sebenarnya Musa ni kerja dia apa Nak pau kita Qalat Bani Israel Anta kabiruna famurna bima syi'it Wahai Qarun Kau ketua kami Kau suruh kami buat apa Kita orang buat belaka Qala amurukum anta ta'tuna bi zaniyah Allah Qarun kata apa Kita buat sesuatu Nak buat apa tuan Korang cari seorang perempuan pelacur GRO. Fanaj'al laha ju'lan kita upah perempuan ini ala an takzifa Musa bi nafsiha supaya perempuan ini mengaku nanti depan orang ramai aku berzina dengan Musa jahatnya dia ni فإذا فعل ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه ودعوها فجعل لا قارون ألف دينار وألف درهم فإذا فعل ذلك kalau perempuan tu buat macam tu Niscaya Bani Israel akan keluar ya tidak akan menyokong Nabi Musa alaihi salatu Wassalam. Fadauha Lalu dia pun cari-cari-cari Jumpa perempuan pelacur ni Lalu Qarun bagi dekat perempuan pelacur ni Seribu dirham dan seribu dinar Upah Waqila ja'alalaha Tushtan min zahabin Ada katanya diberikan hadiah Pinggan daripada emas Qila laha waqala laha al-Qarun Umawiliki wa ukhalitiki binisa'i ala an takdhi Musa binafsiki ghadan. Dia kata wahai perempuan, aku dah bagi duit dekat engkau. Kau berlakon bergaul dengan orang ramai macam kau dah kenal orang. Besok aku akan himpunkan orang ramai, Musa pun ada sekali, kau malukan Musa. Besok tuan-tuan, falamma makan al-ghad jama'a Qarun bani Israel thumma ata ila Musa faqala lahu Besok orang ramai pun berkumpul Tengah-tengah kumpul Nabi Musa pun datang Fakal, Qarun kata Inna bani Israel yang taziruna hurujaka li ta'muruh buatan hahum Qarun berlakon Dia kata wahai Musa Hari ni kita nak buat program lah Program keagamaan ceramah perdana Jadi kita lama tak dengar ceramah kau Boleh tak hari ni kau ceramah Nasihati kami Apa yang Allah suruh Fakharaj ilaihi Musa Nabi Musa pun keluar Faqama fihim faqala ya bani Israel Maka Nabi Musa kata apa? Wahai Bani Israel. Man sariqa qata'na yadahu. Yad, qata'na yadahu. Nabi Musa kata, wahai Bani Israel. Allah kata, siapa yang mencuri, potong tangan. Wa man iftara jalatna samanin. Siapa yang bohong, kena rotan 80. Wa man zana walaysan lahum ra'atun jalatna humi'ah. Siapa yang berzina sedangkan dia tak sedangkan dia tak kahwin lagi, kita akan sebab mereka 100 sebatan. Rupa-rupanya hukum hudud ni tuan-tuan ada dalam Taurat. Wa man zana wa lahu imra'atun rajamnahu hatta yamut. Siapa yang berzina dan dia dah kahwin kami rejam sampai mati. Qala Qarun. Maka Qarun kata apa? Wahai Musa, semua hukum-hukum yang kau sebut ni kat kita orang aja ke? Kau betul kalau kau buat kau kena tak? Ha tengok jenak perkara Nabi Musa. Wa in kunta anta kalau kau buat kau kena ke tidak? Apa kata Nabi Musa? Wa in kuntu ana. Sekalipun aku buat aku pun kena juga qala maka kata qarun fa inna bani israil yaz'umun annaka fajata bi fulanati zaniyah qarun kata musa kau tahu tak orang dah kecoh pasal kau sebab kami dengar berita kau berzina dengan perempuan pelacur Allah tuduh Nabi Musa faqala Musa ud'uha Nabi Musa kata panggil perempuan tu falamma ja'at qala laha Musa ya fulana bila perempuan tu datang Nabi Musa tengok dia Nabi Musa kata, "Wahai perempuan, ana tu biki ma yaqulu haula?" Betul kedua kata ni? Aku buat dekat kau bagian-bagian, Wa azama 'alaiha wa sa'alha billadhi falaqal bahra li bani Israel wa azala tawrata illa sadaqt. Fatadarakaha Allah bi tawfiq faqala fi nafsiha. Nabi Musa kata, aku bersumpah dengan nama Allah yang membelah lautan untuk Bani Israel yang menurunkan Taurat kepada Bani Israel yang menghancurkan Firaun bercakap benar wahai perempuan perempuan ni bila dengar benda ni tuan-tuan menggeletar dia di hadapan Nabi Musa lalu apa perempuan ni kata apa ahduthu taubata afdal min an Rasulullah faqalat la wallahi lalu dia cakap dalam hati dia demi Allah aku tak berani aku takkan menuduh Nabi Musa lalu perempuan dia kata la wallah demi Allah kau tak pernah buat benda tu dekat aku habis yang kau datang kau nak aku ni apa cerita? Bukan salah aku. Habis siapa suruh? Walakin ja'ala li qaruna ja'lan. Ju'lan. Tapi Qarun upah aku supaya aku menjadi saksi dusta menuduh kau berzina dengan aku. Ala an akzifaka bi nafsi. Tuan-tuan bila Nabi Musa dengar macam tu, Nabi Musa sedih sepupu sendiri buat macam tu. Fa kharra Musa sajidan yabki. Nabi Musa terus sujud menangis pada Allah Taala tengah sujud apa kata Nabi Musa? Allahumma in kuntu rasulaka faghdab li ya Allah. Jikalau aku benar-benar rasul kau ya Allah. Ni doa kata doa dah kemuncak nak marah ni. Ya Allah. Dia tahu dia Rasulullah, dia tahu. Tapi orang kata apa? Bunyi macam ni. Doa bersungguh. Ya Allah. Jikalau benar aku ni rasul kau, maka kau murkalah untuk aku. Makna murka untuk aku ni ke si si Qarun ini. Allahu ilahi inni umirtu al-ardha an tuti'aki famurha bima syi'th lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa wahai Musa aku arahkan bumi supaya ikut arahan kau ha tu cerita dia faqala Musa Nabi Musa bangkit pada sujud dia kata apa ya bani Israel inna Allah ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun baik wahai bani Israel Allah utuskan aku kepada Qarun sebagaimana Allah utuskan aku kepada Firaun. Rupa-rupanya Qarun dengan Firaun sama juga perangai. Selama ni tak tahu. Fa man kana ma'u falyathbut makanahu wa man kana ma'i falyatazil. Nabi Musa kata, siapa yang sokong aku duduk dengan aku. Siapa sokong Qarun duduk dengan dia. Fa'tazalu fa'tazilu falam yabqa ma'a Qarun illa rajulan. Allah, orang takut tuan-tuan. Nabi Musa dah angkat tangan dan doa macam tu cepat siapa suruh aku cepat duduk dengan aku siapa suruh korun pergi dekat korun sebab Nabi Musa nak doa ni Orang ramai pun enjak pelan-pelan pelan-pelan bodoh bodoh bodoh bodoh semua gundik dia hamba bodoh belaka tinggal dua orang aja dengan korun tengok tu kunci-kunci semua tinggal belaka kat situ kekayaan harta benda kereta Rolls Royce Veyron Bugatti semua tinggal belaka situ semua bodoh bodoh bodoh bodoh bodoh qala Musa Lalu Musa kata, "Ya ard, khudhihim." Wahai bumi, telan mereka. Fa akhadhatkhum al-ardu ila aw fa ard bi aqdamihim. Maka bumi pun mula telan Karun, dekat paras kaki. Ya ard, khudhihim. Nabi Musa kata, "Bumi telan dia." Maka bumi telan sampai ke paras lutut. Qarun melolong menjadi Musa, maafkan aku Musa, maafkan aku, aku beriman dengan kau. Dah tak ada cukup. Dah melampau sangat fitnah engkau daripada aku. Suma qala ya ardi khuzihim fa akhadhatuhumul ardu ila awsatihim. Ditelan lagi sampai ke separuh pinggang. Suma qala ya ardu khuzihim fa akhadhatuhu ila a'naq. Ditelan-telan sampai ke tengkuk tuan-tuan. Fa ashabu fi kulli yatadarauna ila Musa wa yunashidu Qarun Allah Qarun Allah wa rahim hatta qila innahu nashadu 70 marratan Masa itulah orang ramai berjerit Musa janganlah cukup-cukuplah tu Maafkanlah Qarun Qarun dah tak boleh kata apa dah Dah tersekat dah nak mampu tadi ha. Pergi ikut yang sama yang dua ekor tu ha. <laughs> Macam tu eh? Ya? yeah? Wa Musa fi zalika yalla yaltafi ilaihi li shiddati ghadabihi Masa Qarun merau-rau minta tolong tu Nabi Musa langsung tak tengok muka dia Marah sangat Nabi Musa alaihi salatu wassalam Suma qal Ya ard khuzihim Akhir sekali Nabi Musa kata Wahai bui telan perabih Buf, tertutup terus bumi telan mu, apa qarun tuan-tuan qala qatadata qala qatadatu khusifat bihi wa huwa yatajaljalu fil ardi kull yawm qamata rajul la yablughu qa'ruha ila yawm al qiyamah tuan-tuan tahu dalam tak dalam bumi yang kita berdiri sekarang ni sejak ditelan di zaman Nabi Musa sampai hari ni qarun tak sampai lagi dekat bumi yang peringkat tingkat yang ketujuh bawah dia tak sampai lagi tak sampai lagi ulama tafsir kata setiap hari sejak zaman Nabi Musa ditelan Qarun dan pengikut dia ni setinggi orang berdiri setiap hari turun turun dalam keadaan dia hidup tuan-tuan وفي الخبر إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ نفخ إسرافيل في السور وأصبحت بني إسرائيل فيما بينهم Tuan-tuan Ulama kata wallahu alam. Nak tahu bila bila Qarun sampai ke, ke dasar bumi ni, mana dalam sekali. Dia kata bila Qarun cecah je pada dasar bumi yang paling bawah, ketika itulah Israfil akan meniup sangkakala bau kiamat, tuan-tuan. Ah, ya, uh, eh? dahsyat tak dahsyat balasan Allah kepada Qarun. Itu ulama-ulama ada buat teka-teki kan siapakah orang kafir yang tidak dimakan bumi mana badan dia tak hancur kan orang kafir mati semua hancur belaka kan siapa yang tak hancur korun <laughs> tuan-tuan diseksa sampai sekarang setiap hari setiap hari hari ini malam ni sampai mana aku pun tak tahu Okey tuan-tuan insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang di manakah lokasi Qarun kita akan cerita insya-Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan itulah tadi guys ya kisah Qarun ternyata Qarun itu hidup sampai sekarang hingga hari kiamat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa Qarun itu sampai hari kiamat guys. Orang kafir yang tidak dimakan bumi adalah korun ya. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu akbar walillahil hamd. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin kuat, semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.